subscribe aja YouTube channelnya dan ini dia overall point standingsnya yang sudah dihitung valid dari bani panitia. Bonafide masih di atas. Okay. Livescape oh. masih bisa menyundul poin dari Evos. Evos victim tergeser ke arah bawah. <laughs> Gila. ini gokil banget. Lo harus lihat deh. Eliminations dari Livescape 63 bayangin. Oke. Okay. Eliminationnya benar-benar banyak luar banget. Batas yes di luar batas hanya victim yang nyaris bisa menyusul mereka dengan 59. Tapi sebenarnya dari Evos dan juga di halaman kedua, halaman kedua, halaman kedua, Big oh. masih lolos ternyata. Tapi Dewa United, aduh, dan SG Dewa. tidak bisa lolos dan lagi-lagi dua tim Indonesia, Dewa United dan Skylights. Sayang sekali. Aduh, sangat disayangkan Dewa dan Skylights tidak lolos. BX juga Eagle tidak lolos. Eagle gue agak terkejut sih. Eagle gak lolos. Tapi nggak apa-apa, nice try buat keempat tim yang belum lolos, Bisenol, Dewa United, sih. Skylights, dan juga Eagle. Beda satu poin. Beda satu poin, no problem. Nice try, nice try buat of Dewa United, Scarlets dan juga Eagle, Eagle Esports. Esports. Terima kasih untuk empat tim, dua tim dari Indonesia dan dua tim dari Vietnam yeah. ini. Kalian sudah bermain maksimal. Semoga ini menjadikan kalian experience yang sangat Betul. amat luar biasa, pelajaran-pelajaran nice juga bagaimana harus berkembang lebih baik yeah. lagi dibandingkan 16 tim yang lolos di grand final yeah. Snapdragon Conquest PUBG Mobile uh, Pro Series. Ya, yeah, betul betul betul. Blitar nyaris juga nggak lolos sih kalau bisa nol bis tunggu elimination poinnya masih masih gede BTR sih. Yeah. Mestinya BTR masih bisa lolos walaupun poinnya sama 62. Ya, yeah, itu dia tadi ya empat tim yang belum bisa melanjutkan perjalanannya Nastrai, nice comeback stronger pastinya juga buat kalian semua <clears throat> yang belum bisa lolos ke grand final. Kita berharap masih bisa ngelihat performance kalian yang lebih apik lagi karena bagaimanapun juga ini battlegrounds nggak banyak hal yang bisa diprediksi, semua bakal terjadi up and down. Kenaikan itu pasti ada, penurunan juga pasti ada, tapi harus dinikmati semuanya dan jangan sampai membuat kalian menyerah. Yes, benar sekali. Jadi uh, ini adalah permainan-permainan yang maksimal mereka. Jadi jangan ada hujatan-hujatan untuk Dewa United ataupun Skylights Gaming. Kemudian juga tetap berikan dukungan, berikan semangat mereka karena fans-fans Karbitan tuh mendingan cabut aja tapi fans-fans setia terima kasih dukungan kalian di live kolom komentar dengan Indo Pride Indo Pride kalian. Kalian benar-benar luar biasa. Tanpa kalian mungkin 16 tim yang Indonesia yang akan bermain di babak grand